हाय प्रयास सर नाइस वर्क डन और आपका एक क्वेश्चन था कि लोगों का कलर कैसे चेंज करेंगे जिसके तो लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सर बहुत सिंपल टास्क है ये आपने जो फाइल मुझे सेंड की थी मैंने फोटोशॉप में ओपन कर ली है और फोटोशॉप में ओपन करने के बाद as discussed in class also यहाँ पे एक मैजिक बैंड टूल है जिसे हम जादू की छड़ी भी कहते हैं ठीक है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा मैजिक वैन टूल को और इसको मैं जैसे आपको ये ब्लू कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ ब्लू पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि ये पूरा सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इस ब्लू में कुछ शेड्स हैं तो मैंने टॉलरेंस डिस्कस किया था यहाँ पे कि अगर हम टॉलरेंस यहाँ से चेंज करते हैं ये टॉलरेंस अगर हम फाइव की जगह फिफ्टी करते हैं तो लेट्स सी कि अब ये देखो आप देखो पूरा ये कलर सेलेक्ट हो गया है ठीक है blue colour now we can change this colour लेकिन उससे पहले ये जो लॉक है इसको अनलॉक कर दो आप like like this double click करके इसको अनलॉक कर दो now we can select the colour that we want यहां से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है जो भी कलर आपको यहां से करना है जैसे ये डिफरेंट शेड्स आर देयर अगर आपको ब्लू कलर में शेड चेंज करना है सपोज ये वाला कलर कब चाहिए आपको तो आप इसको सेलेक्ट कर लोगे और बकेट टूल को सेलेक्ट करके आप इस कलर को चेंज कर दोगे ठीक है सर इसके बाद मान लो मुझे ये ग्रे कलर भी चेंज करना है ये भी आपके लोगों का पार्ट है अब आप देखोगे मैंने ग्रे कलर मैजिक बैंड से सिलेक्ट किया तो एक्स्ट्रा कलर्स भी एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गया कुछ so what we can do ये टॉलरेंस थोड़ा सा हम कम करेंगे let it be ten and see what happens if we select at ten so so, ten में हम देखेंगे कि ये पूरा ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो गया है ऑलमोस्ट हुआ पूरा नहीं ट्वेंटी करके देखते हैं now if ट्वेंटी ना 20 now now इट्स ओके तो ग्रे कलर भी सिलेक्ट हो गया है अगर इस ग्रे की जगह मुझे लेट से ब्लैक करना है मैंने ब्लैक कलर सिलेक्ट किया again I go to this bucket tool और ये मैंने ब्लैक कर दिया ठीक है sir now this is your logo okay and now we will save it as अभी क्योंकि ये इमेज ही है तो आप इसको डायरेक्ट सेव कर सकते हो जैसे हम इसको सेव करेंगे अभी ये डाउनलोड्स में है डेस्कटॉप पे ले आओ इसको या जहां भी आप ले जाना चाहो जब हम इसको सेव करेंगे क्योंकि ये सोर्स फाइल है फोटोशॉप की तो ये पी फॉर्मेट में सेव होगी लेट से मैं आप ही के नाम से सेव कर रहा हूं प्रयास ओके okay, प्रयास और पी और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लिया now I will convert it to I save it as just go to save as file save as Prayas और Prayas JPG as a JPG में सेव कर लूंगा इसको so again save okay so that's it अब अगर मैं यहां से इसको क्लोज करता हूं इसको इसको भी क्लोज करता हूं ना I am I am going to send you the file that I have created मैं यहां से व्हाट्सएप अटैच कर रहा हूं आपकी फाइल और डेस्कटॉप पे है फाइल प्रयास के नाम से this is the file and this is the result your query solve so just send it ये वीडियो पूरे स्टेप्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं अभी वीडियो रेंडर करके मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ और आप वहाँ से आप देख सकते हैं उसका लिंक मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे थैंक यू प्रयास जी और अच्छा लगा आपने बहुत अच्छी ये प्रैक्टिकल किया बहुत अच्छा और मुझे अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छी पेज बनाई है आपने so try it more and uh, और अच्छे से करो इसको let's hope for the best bye bye